Schon als kleines Kind hatte ich diesen Glauben tief in mir. Es wird alles gut, ein Vertrauen. Nicht einfach eine rosa Brille. Nein, ich sah die Bosheit in der Welt und wusste doch, niemals bleibt alles bestehen. Licht lässt Dunkelheit in und böse Pläne füllen die Welt. Vermehren sich Tag für Tag, es sinkt die Hoffnung. Und die Versuchung flüstert lauter, komme auf dich lang zu wehren. Es macht keinen das das Ende, das Ende, ist gut. Ich kann alleine auf mich gestellt tatsächlich nichts erreichen. All meine Hoffnung, mein Glaube. Vielen Dank, Brüder, Vielen Dank, Schweizer Chor. Vielen Dank, Regina, Johannes. Schön hast du gesungen. Es soll als Schlusswort gelten, das Ende wird gut, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Dann machen wir mit, oder? Gut. Schön, dass ihr da wart. Ganz herzlichen Dank nochmal meinerseits, meiner Familie, unseren Teams, allen. Danke nochmal, Referenten. Ihr wart einfach nur wunderbar. Es war schön mit euch zusammen. Man könnte noch lange weitermachen. Einfach nochmal, kommt gut nach Hause. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mitgeholfen habt, mit euch investiert habt in diesen wunderschönen Tag. Wir lieben euch von ganzem Herzen und möchten mit euch diesen Weg gehen und zusammen in die Mission. Ab, ihr Apostel, geht jetzt. Tschüss.